morrer. vem बने राहू तू साधा सर्वदा राहू मुझ में तुम बने राहू सादा साधा में है

यीशु कहेला वो पिता किसान है जी की दखलाता मैं को रे यीशु कहेला वो पिता